Jaký vole tady. Dokola, kolem dokola. To je gravírovačka normálně. Taký optický iluze. Zzzz. To je údajně první známá počítačová hra, tady Atari Pong z roku 1972. Ráda je zakončená kouzle rozhlednou. Kde to je výhled na Dresden? Tam je výhled na Lapsu, Lapský pískovce, ty stolový hory tam.